Yhteistanssi Poloneesissa parit lähtee ensin vasemmalle ja oikealle vuorotellen, muodostaa salin päädyssä neljän rivistön, taas vasemmalle ja oikealle. Sen jälkeen muodostuu kahdeksan hengen rivistöt. Johtopari lähtee pujottelemaan rivien välistä muodostaen pitkän letkan, jonka jälkeen muodostetaan tukki. Tukin keskushenkilö lähtee sitten pujottelemaan tukin auki, jonka jälkeen muodostetaan paripiiri. piiri ja ensin tulee porttivuoro, jossa kävellään tanssiotteessa läpi. Ja sen jälkeen vielä taputusten säästämänä laukkavuoro. Vasen, oikee, vasen, oikee kanta, varvas. Vasen, oikee, vasen, oikee kanta, varvas. Erkane ykka, kohne ja takas. Pyöri ympäri, ympäri, ympäri ja takas tanssiasento. Toinen kerta. Vasen, oikea, vasen, oikea kanta. Varvas, vasen, oikea, vasen, oikea kanta. Varvas, erkanee ykka, ko, ne, takaska, ko, ne. Oikeat kädet vastakkain ja ympäri. Suoritamme saman musiikilla. ja lähtenyt. Kävely, ko, ne, vi, ku, se. Peruta. Y, ko. jalat, kädet. Josado, y, ko, ne, vi, ku, se. Ka ja käsikynkkä. Tehdään vielä toisen kerran. Alusta. Y, ko, ne, vi, ku, se. Ja ka, peruta, ko, jalat, kädet. Dosado, ja käsikynkkä. Noin. Vihku ja lähtee nyt. Sivulle, taakse, sivulle, viereen, y, ka, kakko ja viereen. Sivuttaa, sivu, viereen, y, kakko. Pelkkä sivuristi. Y, kakko ja takas, y, kakko. Kierrä pari. Tehdään vielä toinen kerta pereen. Lähtee nyt. Sivulle, taa, sivulle, viereen, y, kakko. Sivulle, taakse, sivulle, viereen, y, kakko. Sivu, taa, sivu, viereen, ja parin kiertoka kohne vihku se jaka.